We hebben in Canada hebben we een militair geïnterviewd. Een militair die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederland heeft bevrijd. Do you have any medals? I'm a little proud of that guy. Uh, the, the French government, it's the um, Legion of Honor. Uh, they gave that to everybody who was in on D-Day. I didn't get any, there's no bravery medals, we're just an ordinary guy. <laughs> en die meneer, die heeft helemaal geen medaille of erkenning of niets gekregen uit Nederland. Wat vinden we daarvan? Nou, dat vond Xavier eigenlijk ook. En daarom was het idee, jongens, wat nou als wij voor die meneer, hij heet Rolly, Rolly, ehm, wat nou als wij voor hem medailles of speldjes gaan inzamelen? Is dat een idee?